李克勤一直以来都是华语乐坛的佳话，细腻的唱法、超稳的唱功，不仅赢得了歌迷们的赞赏，更是获得了不少乐坛前辈的认同。在崭露尖角的时候，就被赋予了无限的期望。但是获奖无数的他却没能成为天王的接班人，甚至连四大天王都没能入选，这对他以及粉丝来讲，都是一个巨大的遗憾。 那么李克勤为什么没能入选四大天王呢？大家好，欢迎来到我的频道。如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。一九八五年，李克勤参加了香港十九区业余歌唱大赛，一首《雾之恋》让他收获了不少的粉丝，最终以超高的实力赢下了这个比赛的冠军，就此开启了自己光辉的音乐道路。 这个比赛第一季是张学友拿了冠军，所以当时李克勤被附上了无限的期望。即使到了今天，《不之恋》也一直铭记在粉丝们的心中。这首歌不仅是李克勤的成名曲，更是他的经典之作。没过多久，李克勤就签约了宝丽金唱片公司。在一九九九年前，宝丽金是全球最具影响力、规模最大的唱片公司。 也是迄今为止史上最悠久的唱片公司，更是为华语乐坛打造出了谭咏麟、Beyond、张学友、黎明、王菲等天王级巨星。所以当时李克勤签约宝丽金，也算是离自己的梦想更进一步。一九八六年，李克勤在宝丽金推出了自己的首张唱片《李克勤 EP》。 仅仅比张学友少一年进入宝丽金唱片公司，当时李克勤出色的唱功也获得了老大哥谭咏麟的认同，在李克勤刚进入宝丽金之初就对他照顾有加，崭露尖角的李克勤更是被谭咏麟钦点为天王的接班人，当时的人气甚至要超过他的师哥张学友，在八十年代末的八十七和八八年，是李克勤最有希望成为天王的时候。 这两年间，他一共推出了《Purple Dream》和《此情此景》两张唱片，其中最受欢迎的歌曲就属《一生不变》。这首歌不仅是一九八九年第十二届十大中文金曲颁奖典礼的金曲奖，更是广大歌迷们去 KTV 必点的一首歌。要知道，在八十年代，有着谭咏麟和张国荣这两位巨头称霸乐坛。 初顾茅庐的李克勤能够拿到金曲奖是非常不容易的。然而，没想到在进入九十年代后，李克勤的音乐生涯就发生了天翻地覆的改变。一九九零年，他发行了《一千零一夜》专辑，其中《眷恋》这首歌也拿下了一九九零年度十大劲歌金曲颁奖典礼的金曲奖。之后却因为公司宣传不到位而闹不和。 年轻气盛的李克勤一气之下，就在一九九三年离开了宝丽金唱片公司；而在一九九一年，黎明就签约了宝丽金唱片，正式崛起。刘德华也在这一年全力投入了音乐事业，郭富城也回到了香港发展。沉寂多年的张学友也在这时突然翻身。其实这一切都不是偶然的，到了八十年代末。 称霸乐坛的张国荣、谭咏麟和梅艳芳几位巨星相继宣布谢幕，这才给九十年代的歌手们有了展现的机会。正当九十年代的歌手崛起时，李克勤似乎还停留在八十年代，他与时代格格不入。也正是在时候，李克勤就像是被时代遗弃的孤儿一样，陷入了消极、没人给他写歌的困境。离开了宝丽金唱片的李克勤。 音乐事业不断的在走下坡路，之后投靠了星光唱片，在一九九三年推出的《回首》这首歌还拿了一次金曲奖，之后就再也没有什么好歌出现了，反而黎明、刘德华、张学友、郭富城等九十年代歌手在此时顺风顺水，一举将香港乐坛带入了一个新的时代。 有人说，如果当时李克勤没有离开宝丽金唱片公司，就不会有黎明的崛起。但黎明的崛起绝非偶然。早在李克勤当红的时候，黎明就以他出色的强调以及盛世美颜吸引了大批粉丝的关注。而在进入九十年代后，他就已经与刘德华、张学友组成了乐坛三剑客。 又有人说，如果当时李克勤不是因为年轻气盛，四大天王就会有他的一席之地。这句话也不是完全没有道理。刚出道的李克勤就获得了乐坛大佬谭咏麟的赏识，让他在长时间内都处于在自己的光环之下。虽然这有助于他的成长，但是这似乎有点拔苗助长。所以当李克勤陷入困境的时候，就没能像张学友一样来一次咸鱼翻身。 而是一直依赖于谭咏麟。之后，谭咏麟为了更好的帮助李克勤，甚至还和他组成了左邻右里，一时间也引起了粉丝们的热议，也受到了不少观众的热捧。但在四大天王的不断火爆下，左邻右里很快就冷了下来，李克勤又回归到了困境当中。 李克勤的唱功毋庸置疑是有实力当天王的接班人的，加上谭咏麟的支持，他能够成为明日之星也是指日可待。但他却没能利用好自己获得的这个巨大的机会。或许当时他真的不应该赌气而离开宝丽金唱片公司，因为许多好的歌曲都在那里。李克勤的音乐事业足以令人惋惜，但他的实力也是摆在粉丝面前。天王也只不过是个称号。 或许在观众眼里，他早就已经是天王了。你喜欢李克勤吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。